Este ano aumentamos en un millón de euros o Plan Concellos, pasamos dos 43 do 2022 aos 44 de este ano, que ademais vamos a dedicar exclusivamente aos de menos de 20.000 habitantes. Cada ano vamos aumentando o plan Concellos comenzamos neste mandato con 42,20 millóns de euros e agora estamos en 44 millóns de euros. Este, de novo, é un plan Concellos eh, que respeta a autonomía local, que permite que os concellos poidan asumir todas as súas competencias tendo recursos suficientes para facelo que permite que fagan grandes transformacións que a xente teña dereitos e servicios. O noso programa Estrela, o programa no que os concellos poden eh, bueno, pois eh, saben, se poden pois, ter eh, uns fondos que son previsibles e que, por tanto, podan contar con eles e organizarse con, con tempo. Non? Creo que é unha demostración de, primeiro, de que esta Diputación está mirando para os concellos e facilitando o, o traballo e mantendo os seus compromisos, e digo, incluso, incluso aumentando. E segundo, que, bueno, que hai un goberno que fundamentalmente pois eh, preocúpase por resolver os problemas.